Merhaba dostlarım ben Serdar ve Sanrias Savaş'tan hoş geldiniz. Sanrias'ta en son e, yarışları bitirmiştik. Katayna ile olan görevleri bitirmiştik ve yarışları bitirmiştik. Yarışlar çok kısa bir sürede bitirmiştik. Sanırım bayağı bir 5 görev falan yaptık. 4-5 görev yapmıştık en son videoda. Şimdi ise e, Detroit'in görevini yapacağız ki muhtemelen e, bu e, köylük alanda yaptığımız son görev. Bu e, şey alanda köy dur şey e, en azından San Fierro'ya gitmeden önce yapacağımız son görev onu diyeyim. Ne Ya direkt gidip şey ya da tutma oraya yaskı ama bir crossbay falan alsaydım fena olmazdı. Ee, San Fierro'ya gidince üzerimi değiştireceğim. Onu önceden söyleyeyim. Üzerimi değiştireceğim derken bu tişörtü falan çıkarmayacağım. Şey yapacağım. Ee, San Fierro'ya gidince e, CJ'in kıyafetlerini değiştireceğim. Çünkü yeni kıyafetler açılacak. O kıyafetleri denemek istiyorum. Evet. Onu da öylece söylemiş Şimdi burada gideceğiz. Dur beni çok seviyorum ya. Böyle tam benlik bir karakter. Anladınız mı? Ee, hoş bir pro olması pek şey yapmıyor ama çünkü birazcık şey kalıyor ama e, hoşuma giden tarafı paranoyak. Böyle uzaylarla uzaylarla falan ilgileniyor. E, tuhaf. Ha, Los Santos'a geldik yanlışlıkla. Los Santos'a geldik. Dur bakalım. Ne kadar az kaldı? Ha iyi az kalmış. Buradan sağa yaparsak bir noktadan güzel olur. İyi olur. Güzel. Burada bir araba var. Monster Truck olması lazım burada. Oh yes Monster Truck. Harun burada bir görev yapacaktık bir ara. Ama sonra, sonra da iptal etmişler. Çünkü Suicide... Aha intihar fotoğrafçısı. İntihar fotoğrafçısı. Ne haber? Siz seni. Gel gel. Bir de beni çek. Ya e, bir de beni çek. Bir de beni çek. Bir de beni çek. Hadi gözünü seveyim bir de beni çek. Bir de beni çek hadi. Hadi çek. <laughs> hadi bakalım. Sana iyi intihar. <laughs> Bunu söylediğim için kendimi çok kötü hissediyorum. Özür dilerim bu sözü söylediğim için. Ee, çok kötü bir sözdü. İyi intiharlar sözü hiç hoş bir söz değil e, dalga geçilecek bir şey de değil. Şaka, üstüne şaka yapılacak bir konu değil. O yüzden baştan özür dilerim. Şimdi ee, o gitsin işini yapsın. Ee, bir pedal olarak ne yapacaksa, ne halt edecekse etsin. Evet hemen kısa kısa yol zannetmiştim ama buradan çıkmadım. Sıkıntı yok. Sol taraftan gaza basarız bence. Ee, ardından geçeriz değil mi? Öyle umuyorum en azından. Ee, inşallah öyle yapabiliyoruzdur. Ve sanırım yapabiliyoruz. Güzel bir monster truck. Dolayısıyla bu tür şeyleri rahatlıkla yapabilmemiz lazım. Şuradan yukarı çıkarız. Oo, orada bir tünel var. Tünelden, tünelden de geçeriz yani ne olacak? Hep beraber çok yaşa dediğinizi varsayıyorum. Çok yaşa demeyen varsa e, kısa bir süre içinde uzaylılar tarafından taşıyılacaksınız. Bunu bilin istedim. Herkesten önce benden duyun istedim. Biliyorum birazcık e, size travma yapabilecek bir olay ama e, ben de burada kendi e, çıkarlarımı düşünmek zorundayım. Çok yaşamam gerekiyor. O yüzden bana çok yaşamamız gerekiyor. O yüzden de öyle. Öyle. Are you going to San Fierro dude? Aslında direkt San Sanfiyaro'ya gidilen görev bu. Hani Sanfiyaro'ya gitmeden önceki son görev diyoruz da direkt San Sanfiyaro'ya gidilen görev. Aa Trud, kafan değiştirmişsin. Kafan değişmiş senin. Kötü bir espriydi özür <laughs> Ana gemi Mothership. Mothership. Bayılıyorum bu Mothership'e ya. Ah, ben de bir ara böyle bir şey yapmak istiyorum kendime. Ama bunu LSD üzerindeyken yaptı herhalde. Hey bana para verecektin sen. Bana borcu var para verecektim bana. Oha. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh man, Narks, you fucking rat. Ne oldu? Ben ben köstebek falan değilim. You don't want to deal with Tenpenny? What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. We gotta torch those fields. I only hope Gaia can forgive us. Gaia gerçek değil. Gaia mitolojik bir tanrı. Sen oraya yap, ben de buraya yapayım. Güzel, onlar yandı. Hepsi yandı mı? Yandı güzel. Oo iyi yandı. Evet CJ'in kafası iyi olmaya başladı. Sen yan bakalım. Yansa lan. Heh. Helikopter ne yapıyorsun sen orada? Heli heli. Avokado kopter seni. Ben öyle bir şey dedim bilmiyorum. Hoşuma gidiyor böyle tuhaf tuhaf şeyler söylemek. E tuhaf bir insanım arkadaşlar. Bunu böyle kabul etmek lazım. Şimdi bunu böyle kabul etmeyince ee, sıkıntı oluyor. Assholes. Right wing assholes. Oh, I don't feel too good. <laughs> It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, <laughs> we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get her fired up. I'll finish burning and I'll follow you. Hepsi gitti mi? Hepsi yandı mı? Turut bunu nasıl yaptın? Bitkileri toprağın altında yetişiyor. Gayet doğal bir cümle oldu. Bize anormal görünüyor ama gayet doğal bir şey gibi görünüyor. Hadi. Yanın lan. Yanın. Yansana. Heh. Git ve Turut ile konuş. Harika. Kamera sallanırken bir de RPG sıkman lazım. Neyse onları saklayayım o kalsın. Sanfiyara'ya gidince sen şeyler başlayacak. Sizlerin verdiği görev başlayacak. We'll never shake them now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Holy motherfucker. Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, really. I was gonna make it into a lamp. Kaç kaç kaç kaç kaç. Abo abo. Madaç bebeğin hadi bakalım. Hadi bakalım Turut Bey gidiyoruz. Tampiyar'daki yeni garajı sür. Yeni garajım. Aa, o, oh, bo. Yeni garajı şimdi yeni garajım için ne kadar heyecanlandığımı anlayamazsınız. Ee, şu aşağıdaki yoldan gidelim. Sağ taraftaki yoldan gidelim. Daha rahat oluruz. Bak bak bak. Oha. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit, I better call Caesar. Hey Caesar, no time to to talk, man. I'm on my way San Fierro, okay? Şimdi yolda duran bir kırmızı bir araba olmayacak çünkü başka bir yoldan gidiyoruz. Tamam. Abo. İyi. What's with all aluminum Güzel. Protection from mind control. Mind control. Tabii. Uyuşturucuları yakınca böyle içine çekti değil mi? of images, sound or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. You see a pattern emerging here, man? Man, Hayır, görmüyorum. patterns all over the place. Get that smoke out my face. <laughs> Ah. Ha. Dostum araba sürüyorum. Araba araba uçurma aşağıya uçmamızı istemiyorsan bence riskli değil. brother. It's good shit. Put it out, motherfucker. I'm warning you. Whoa, chill the fuck out. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. Evet, öyleyim. Secondly, I never made love to my mother. She wouldn't. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man. I just don't drive when I'm faded. Yani Tom iyi olduğu zaman kimse pek araba süremez. There she is, brother. San Piero, city of psychedelic wonders. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man, man. Okay, Mr. San Piero, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Piero, between Garcia and East Hadi bakalım. Careful! Ve geldik this thing go any faster? Man, we got three tons of grass on board. the <laughs> engine block is held together with a macrame hammock and it's Umarım iyi bir para gelir. Umarım iyi bir para gelir. Can you shoot? Shoot? I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about this dude snorted it once. Thought his nose was a kangaroo and the moon was a dog. Woo! This is the place. Oh, Jesus dude, looks like you've been fed a bummer. Aynen. Saygınlığım geçildi. Saygınlığım artı bir görev geçildi. Okey. Aa, local liquor Lan! Adam arabayı ka kaçtı. Hırsızlık yaptı. Neyse hadi bakalım. Etrafta var mı silah milah buralarda bir yerde? Yok diye farı varsayıyorum. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi? Bize uzaylar görevindeki e, şeyleri göstereceğim şimdi. Hoş onları gösterdim. Sadece burasıydı, burasıydı falan filan diyeceğim. Weird flowers in your hair. Motherfucker! That mute asshole! That fucking snake without a tongue! Aynen öyle. Gave me this shithole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. <laughs> Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl, friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. <laughs> Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man. I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? Hayır onlar yaptı bunu. My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name. And for once, I try to make something work this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh. That's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Yo Amerika işte adam bulur ya. İşte dost bulur. İşte adam bulur. İşte dost bulur. fantastic. Oh. Peki. Yeah. Uh, all right. But how I'ma find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people. Se seninle geleyim dostum. Seninle geleyim ah, friend. Man, I'm about to ride with this fool again. Evet. <laughs> Come on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines till the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. Bunlar şey, Vice'de iki eleman vardı ya, e, limanın kenarında böyle tekneden aşağı sarkıyorlardı falan. İpiler, böyle uyuşturucu çekmiş olanlar. Aha onlar. Hatta Vice'de böyle iş iş falan satın alıyorduk. Sonra iş görevlerini yapıyorduk. Son görev falan açmak için veya son görevler açmak için. Ama orada satın aldığımız işlerden ee, birisinde birisinde çalışanlar işte. a quart of mescaline vodka, polar bears. Polar bears? yeah, go figure. But they were funny guys, man. Great sense of humor. Pick it. This here's Vietnamese gang territory. Tenang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These cats are real serious. Okay. Hiçbir Hiçbir Hey, gangster beni kork yapamaz. Korkutamaz. Hop Hiçbir in, gangster. I've landed you a real job. Hey there, Truth Dude. Oh man, do, do I owe you? Ama arabaya swear gireceğim önce. Önce arabaya weed, gireceğim. No, man, we're good. Borçlu olsam da olmasam da. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District. tabii, tabii. West of here. Yeah. You sick? No, the government is. But that's a long story. so, you know, Like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty by the waste ground. You know, car mods, lowriders, all that shit. You down? Do polar bears shit in the woods? No, they've been known to shit in the liquor tent, if I remember it right. Yeah, that was like so far gone. Ne hikayeymiş lan adamlar. Sen yanlış yoldan giriyorsun. Evet bayağı bildiğin yanlış yerden gidiyorsun sen şu anda. Ha, ben yanlışçı değilim. Bayağı sen yanlışçı yoldan gidiyorsun. Çok ilginç. İlginç ilginç trafik var burada. Neyse. Kutup ayları. Kutup aylarının büyük bir muhabbeti var burada ama ne olduğunu anlayamadık. Bir gizemi var. Tamam eve gidelim dur. Kutup aylarının bir gizemi var burada arkadaşlar. Dur dur dur dur. Bir şeyler anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Tuturup bir şeyler anlatıyor anlatıyor ama söylemiyor. Ne olduğunu ne anlattığını anlatmıyor bize. <laughs> Özür Bugün birazcık erken kalktım. Birazcık uykusuzum. Hadi bakalım. Polis bey hayır. Ah oh. Çarpacağız zannettim bir an için. Hoş biz çarpsak da sıkıntı değil. Ya onlar çarpıyor. Onlar çarpıp sonra bizi kovalıyor. Ve canları sıkılınca birisine çarpıp kovalamaya başlıyorlar. Aksiyon olsun diye. Nothing. Oh, don't look. Aha ikinci ipucu. Aynen rastgele şeyler düşünmemizi istiyor. İstiyor. Okay. I've seen enough. Ama Van herhangi bir önemi yok. Van'ın bir önemi var da etrafta bulduğunuz benzer Van'ların bir önemi yok. Come on, dude. What's all that about? You don't want to know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. Hadi bakalım. Subdermal'ları bakın. Aa bak onu çok güzel çevirmişler. Harika ya. Doğru devraltıcı şey makinesi. Canlarım benim. Gel bakalım Dwayne mi? Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? It's totally shit. Why? What's happening? Uh, my friend Carl here is opening a chop Gel bizim orası tartışma şeyleri. Sonuçta uh, Yeah, Ara sıra ısmarlar i uh, I've got like some shit to take care of first though. So uh, you tell me where you guys are gonna be at and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doherty. I'll see y'all later. Hadi bakalım. Whoa! Okay, next stop, cop station downtown. Örnek vatandaş. What? You watch your mind. Örnek vatandaş. Uzayda kaçırılma olayları. Arka plana takılan cihazlar. Bilimsel zırvalık aslında uzay zırvaları diye çevirerek koyalım. Ya uzay zırvaları. Evet. Ama subdörmanları fon inanın güzel, hoş, harika. Hoşuma gitti. Oo, polis bey polis bey. Diyorum ya size çarpıp şey yapıyor diye. Ben yoldan geçerken bana çarpsaydı şey yapacaktı. Eee peşine bir şerefsiz. Wow. Okay, you know the drill. Don't look Biliyorum interested kurallar. in anything. Picture a pink golf ball in your mind. Okay, we're good to go. Where to next, spacehead? There's an electronics guy I've had dealings Zero. with. Goes by the name of Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop. He's always ready to help fellow travelers along the path. Let's go introduce you to him. Okay. Look, what's going on, True? Look, what's going on, True? Who was in dude? Bir, bir tane daha sormayacak mısın üçüncü bir defa? Listen to Jethro. Now what if I oh. told you we never went to the moon? Come on, Carl, get the fuck Bekle, para var burada. Para almam lazım. Para para para. Bu oyun para haklı. Ne kadar fazla para kazanırsak o kadar iyi. And the only reason we've been in a Cold War for the last 45 years was because snake-headed aliens run the oil business. I think you popped another micro dot. Good. Keep it that way. <laughs> Tercümede ayrı espriler var. Hoşuma gitmiş. Güzel. Bu neden yaptım? Çünkü hem para hem silah var. Come on, Carl, get the fuck in. Ve AK-47'mizi aldık. Güzel. Bunu bu e, triyatları bayağı bir ezeceğim çok arka fikir var bunların önünde. Hadi bakalım. Okey orada kısacık bir ara verip geri döndüm. Ee, neye gidiyorduk? Zero'ya. Okey. Zero! Canım benim Zero'ya bayılıyorum yani. Zero adamdır. Zero ne yapıyorsun? Kanka, kanki. Leave me alone, Berkeley. Berkeley is ben. Stalking. Oh, hey, Truth. Get in. I'll fill you in as we drive. Home, oh, James. Carl, zero. Zero, Carl. Sup? Carl here is opening. Come on, Carl, get the fuck in. Oh. <laughs> Oh. Zero. <laughs> Özür dilerim kanka. Tabancamız var. Ama bu daha değerli bir silah. Bu bir Desert Eagle. Bu bir Desert Eagle. Grade A tip top genius. That's me. Tabii. You should drop by the shop sometime. See some of my <laughs> shit, bro. I'll do that. Aha Dwayne gelmiş bile. Sosisli sandviçler hazır ahbaplar hadi bakalım. A week of hard work and we'll transform Aynen öyle. Hey Caesar, come over here. What's up, B? Caesar, this Jethro, Dwayne, and Zero. Hey man, dude. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Hey! Yeah! Come look, I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no accounting. <laughs> no, idiot, property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. İş yapacağım Snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Peki. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? you. Yeah, that's my baby girl right there, <laughs> homie. Man, you chose her. I'm stuck with her. Hadi bakalım. Oh! I see. Oh! I got the lowdown on Smoke shit. Oh! Where it is every Monday and Friday the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the yay back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for them. See if I can't spoil they little party. All right, man. Ne? Neden? Ne oldu? Yeah, what? Sorry, Carl, are you busy? Zero? Nah, Neden man, şimdi arıyorsunuz? İşim vardı benim. X-Moke'un şeyini almaya gidiyordum. Malını çalmaya gidiyordum. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing. Whoa! Whoa! from around your area? Watch where you go. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Oh! Ah, thanks for the money. Wow! Den çık bakalım bu aradan bir. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan ee, alışverişe çıkıyoruz. Çünkü almamız gereken şeyler var. Satın almamız gereken şeyler var. Bize almamız gereken şeyleri satın alacağız. Peki ne satın alacağız biz? <laughs> Tabii ki de giysi satın alacağız. Tabii ki de giysi satın alacağız. Tabii ki de CJ'nin üzerine giymesi gereken ilgili bir şey satın alacağız. Bence önce berbere gitmem lazım. En yakın berber. Yakında bile değil. bir işin Berberişin sonlarındayız. Zip. Neden o kapı kapanmıyor ya? İçeri girdik neyse. O oh, emre silahla içeri girdim. Kesinlikle sizi soymak gibi bir şey, e, bir işi yapmaya çalışmayacağım. Ama bir ara sizi öldürebilirim. Hadi bakalım. Saat 12'de ama hala açık burası. Güzel. Siyah kapşon, stripe t-shirt, brown shirt. Bu nasıl bakalım? Güzel. Bu hoş olabilir. Hoş olabilir. Tam sanfier olup bir şey bu. Oo, 90 dolar. Oo, 90 90 dolar ne lan? 90 <laughs> dolar ne? 170 TL yapıyor. Ana giysiler mi? Kak ismi. Bence şu, bence pantolonumuz iyi. Bence pantolonumuz iyi. Bence pantolonumuz iyi. Pantolonumuz gayet iyi. O yüzden ayakkabılar. Güzel bu. Bu ayakkabıları beğendim. Tam bir Sanfiero olacağız. Şapkalara bakalım şimdi bakalım. Şapkalarda ne var? Ve gözlükler. Gözlükler çok önemli. Gözlükler çok önemli. O saat. Aa altın saat. Altın saat. 220 dolar. Harca. O paraları harcamak için topladık zaten. Harcayacağız. Keyfimize göre harcayacağız o paraları. Eee... Oo, ama hayır çok şu şey- Aa çok gangster oldu ya tamam biz de gang, gangsteriz de bu baya bir gangster oldu yani gangster de olmalı Var artık gangster oldu. Leaf chain ne? Yaprak şeyi var. Ha! Hipster'a benzerlik daha çok ama alıyorum. You, Yalnız öyle takılmaz o. Öyle yakarın altından böyle. Öyle olmuyor. Gözlükler. Oh. Oh yes. Bunlar siyah gözlüklemiş. Bir de kahverengi gözlüklere bakacağız. Ama sanki diğerleri siyah olacak gibi geliyor. Ha yok siyah. Siyah daha iyi. Siyah değil o ama en azından siyah isimli olan daha iyi. Değil mi? Bu daha iyi. Aynen öyle. Al bakalım. Try on anything you want, sir. I wish I were a boy. Tuhaf tuhaf şeyler söylüyorlar bu insanlar. Kapka. Oo. Böyle aa hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır. <laughs> hayır. Is there a head shop around here? Mm, mm, mm, bu ne? Aa. Check out the scrape on my knee. Bu ne? Hep tilted mı? Yo! Yo mama! <laughs> Bak ne ya? <laughs> tamam bir önceki birazcık iyiydi bunu düzeltmişler öyle şey yapmışlar ama hayır. Hayır efendim. Bıyık kalıyor. Bıyık. DJ'deki bıyık kalıyor. Penceredeki yansımamı gördüm bak korktum. Ödüm koptu böyle. Orada bana bakan bir insan gördüm ödüm koptu. Tamam bu bence. Tamamdır. Ellerim sürekli böyle yapıyorum bilmiyorum ama ellerim böyle oynamak istiyor sürekli bir şeylerle. Çok yanlış anlaşıldı bu. Çok <laughs> yanlış anlaşıldı. Neyse. Altımıza başka bir yerden bir e, pantolon daha alabiliriz. Başka bir yapan da alabiliriz başka yerden. Etrafa birazcık daha gezersek. Bakalım. Aha arkadaşlar bol bol giysici var. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Sol taraftan çıkacağız ve oradan kendimize pantolon bakacağız. Lütfen çakmayalım arabaya. Teşekkürler. E, ya Binko'dan bakacağım pantolonu. E, ya da Prolaps'dan bakacağım. Yeni bir yer açılmadıysa. Daha var tamam. Sen watch out. Sen kendine dikkat et. Bilko var burada. Başka kim var? Hocam bir tane daha var sanki ya. Evet bir tane daha var gibi görünüyor. Ben mi yanlış görüyorum? İki tane var gibi görünüyor değil mi? Her mı sıkıntı var acaba? Bir Bilko'dan bakalım o zaman. E, altımıza böyle bir e, şey Hi geliyor. Try on anything you want, sir. Sonuçta artık iş adamı olduk. Yani hem gangsteriz hem iş adamıyız. Hem gangsteriz, gangster değiliz biz. Biz gangsteriz. Hem de iş adamıyız. O yüzden bir ana giysilere bakalım. Pek ana giysi olmasa da. Blue jeans. Green jeans. Zeytin yeşili pantolon. Gri pantolon. Bu neymiş bakalım. Mm-mm oyunun başında oyunun başındaki pantolon deneyebilirim belki ama birazcık daha böyle koyu renkli bir pantolon var. En azından farklı olsun pantolonu. Bunu alacağım. Bunu alacağım. <laughs> böyle gezeceğiz etrafta. Kaslı, e, kalpli boksörlü bir adam. Neyse. Ee, bu neymiş? Ah! Çok kötü. I like intellectual raps. Çok kötü. Ya kafamı sürekli oynatıyorum ama böyle bu tarafta kendi kafamı görüp. Ee, yanlış gördüm. Urban Kama bu ne? Aa. Güzel değil. Pussy's like porridge. Yeşil pantolon. Zeytin yeşili pantolon. Bu neymiş bakalım. Ya bu güzel. Bunu beğendim bunu alıyorum. Always a pleasure sir. Hadi bakalım CJ. Sana seni e, tebrik ederim CJ. E, e, hayırlı olsun My diyorum daha doğrusu. African Revolution. Have a wonderful day sir. Teşekkürler canım. Teşekkür. Neyse. izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videoyu keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Ee, daha fazla için kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, Facebook gibi Facebook sayfamızın ve Twitter hesabımın linki e, videonun açıklama kısmında oradan size bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.